nós vemos que as políticas públicas, as políticas sociais e de educação não estão indo de acordo com os anseios e as necessidades da sociedade. Todo mundo pensa que isso é democracia de 4 4 anos votar, quando na verdade não é. E depois as decisões que aquele político toma, toma decisões autônomas sem consultar aqueles que o colocaram ali. Quando você vota no político, que é bancado por grandes empresas, o que é que acontece? Aquele político depois ele vai ter uma dívida, ele vai ter um compromisso com aquele empresário pode ter certeza que você vai estar em segundo plano.